Κύριε Μουζάλα, ε, καταρχήν ε, επειδή διεκδικήσατε το σωστά να γίνει σήμερα ένα σοβαρό διάλογο θα πρέπει όπως και εσείς να μην ψαρεύετε σε θολά νερά και θέλω να είμαι συγκεκριμένο σε αυτό αυτοί οι εθελοντές που συνελήφθησαν και το αρχίζω από αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό δεν ήταν αυτοί που κάνανε σκηνές με τσιχαντιστές ή τζαμιά ήταν από όσο ξέρουμε και έγινε και μάλιστα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης στην Ισπανία στη Βαρκελόνη διαπιστευμένοι εθελοντές μη κυβερνητική οργάνωση από την Ισπανία έναν άνθρωπο που από ό,τι είδα και στο facebook έχει μήνες στην Ελλάδα και έχει διασώσει πολλούς αυτός συνελήφθη με κακουργηματική ε, κατηγορία διευκόλυνση παράνομη εισόδου μεταναστών στη χώρα. Ούτε για εκμετάλλευση, ούτε για δουλεμπόριο, ούτε για ε, τζαμιά που μας είπατε και δεν αναφερθήκατε στο συγκεκριμένο που αναφερόμαστε. Και επειδή αναφέρθηκε και η Ελεάνα, θέλουμε μια σοβαρή και ξεκάθαρη απάντηση. Ότι οι άνθρωποι που σώζουν ανθρώπους μέσα από τα νερά και τον πνιγμό δεν θα συλλαμβάνονται. Ακόμη και αν δεν είναι διαπιστευμένοι. Ακόμη και αν δεν είναι, διότι όπως ξέρουμε εμείς από τη Μητελήνη, από τους Α μην το αποδώσουμε σε προθέσει. Α μην το αποδώσουμε σε συγκεκριμένο βαθύ κράτο μέσα στο λιμενικό ή την αστυνομία. Α το αποδώσουμε σε κακή οργάνωση. Πολλέ φορές έρχονται μετά το πνίγωμα. Έρχονται μετά τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται να διασωθούν και ευτυχώ εμεί είμαστε περήφανοι όχι για την ελληνική αστυνομία, για του χιλιάδε ανά την Ελλάδα που σώσανε χιλιάδε αυτού του μήνε σε όλα τα νησιά και αυτή είναι η πραγματική που πρέπει να απαντήσετε. Τι πολιτική θα ακολουθήσετε. Δεν μας ενδιαφέρουν οι μικροτεχνικές λεπτομέρειες της διαχείρισης που κάνετε. Κάνατε μια επιλογή σαν κόμμα της αριστεράς ότι μέσα από την κυβέρνηση θα κάνετε την Ευρώπη ξανά της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της ευημερίας. Το πιστεύετε αυτό, το παλεύετε αυτό. Όσοι είμαστε οργισμένοι με αυτό είναι επειδή κάνετε τα βήματα να συνθηκολογήσετε με αυτήν, χωρίς να μας δίνετε τίποτα πολίτες παρά 700 νεκρούς από τις αρχές που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση. 700 έχουν υπολογιστεί καταγεγραμμένοι νεκροί στο πέρασμα Ελλάδας-Τουρκίας, στα θαλάσσια σύνορα. Πέστε μας τι θα κάνετε γι' αυτό. Δεν είναι ηθικό το ζήτημα. Αυτό ανεβάζει την ακροδεξιά, τη δίνει φτερά σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Όσο υπάρχουν ακόμη και αριστερέ κυβερνήσει που λένε για τους 7 που σήμερα το πρωί πνίγηκαν, για τους 45 την Παρασκευή, για τους 700 δεν μπορώ να κάνω τίποτα, θα τους βλέπετε στην τηλεόραση απλά να πνίγονται, συγγνώμη αλλά δεν εφαρμόζεται καμία ανθρωπιστική ή αριστερή πολιτική. Και έχω δικαίωμα να σας το πω, διότι εδώ θέλουμε να μας πείτε τελικά, θα πάτε με την Ευρώπη η οποία θέλει να κλείσει τα σύνορα, και έχει μετατοπίσει τη συζήτηση αυτό, αυτές τις μέρες στο αν η Ελλάδα, το ελληνικό κράτος, φυλάει καλά τα σύνορα. Μα κύριοι, το θέμα είναι ότι εσείς ξεκληρήσατε, τε, όχι εσείς προσωπικά κύριε Μουζάλα, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, 4 εκατομμύρια Σύριους αυτά τα χρόνια. Ισοπεδώσατε μια χώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι αποκλεισμένοι και πεινάνε, είδαμε όλους τους σκελετωμένου. Διεκδικείτε ότι θα μείνουν εκεί και θα πεθαίνουν, ότι θα τους βομβαρδίζετε και δεν θα ε, ρίξουν τα σύνορα της Ευρώπης πλούριο; Επί ένα χρόνο συμβαίνει αυτό με το ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, όχι κρατικοί μηχανισμοί, που τους βοήθησαν να φτάσουν. Τι έχει πάθει η Ευρωπαϊκή Ένωση που πέρασε ένα εκατομμύριο κόσμο στην Ευρώπη. Τι! Έπαθε τίποτα κανένας. Με τι θα μας πείσουνε με το ότι βιάζουν οι μουσουλμάνοι στη Γερμανία και με το ότι γεμίσαμε τζιχαντιστές στη Γαλλία, με αυτά, ότι αυτοί είναι οι εχθροί μας. Με αυτόν τον τρόπο θα πείσουν και εσά ότι πρέπει να, να Μην κάνει Ότι πρέπει να επιδοθείτε και εσεί σε ένα διαγωνισμό. Ότι πρέπει να. αυτό το δηλαδή, Αφήστε τον, αφήστε τον, δεν πειράζει, εγώ δεν το Λοιπόν, ότι πρέπει και εσεί να μπείτε σε ένα διαγωνισμό πόσο καλά θα φυλάτε τα σύνορα. Μα δεν είναι αναγνωρισμένο ότι αυτοί είναι πρόσφυγε. Το θέμα είναι να συζητήσουμε πόσο καλά θα υποδεχόμαστε του πρόσφυγε και θα εφαρμόσουμε τις συνθήκη τη Γενέβη. Γιατί δεν πηγαίνουν καράβια να παραλαμβάνουν αυτού του χιλιάδε και του αφήνουμε να πνίγονται κάθε μέρα. Πολύ εύκολα επίση ξεπεράσατε το ερώτημα για τον Εύρο. Γιατί παρακαλώ δεν μπορούν να περάσουν από πρόσφυγε αναγνωρισμένοι που δεχόμαστε ότι είναι πρόσφυγε από τα χερσαία σύνορα. Γιατί από του κήπου και από τι καστανιέ δεν μπορούν να περνάνε χωρί να θαλασσοπλήγονται και να πληρώνουν του δουλέμπορου και να καταγράφονται από εσά. Να στήσετε εκεί του μηχανισμού σα, αν θέλετε τόσο πολύ να καταγράφονται, πα και περάσουν οι τρομοκράτε και έφυγαν να μα βάλουν βόμβε. Υπάρχουν λοιπόν πολύ άμεσα ερωτήματα. Η μάχη που δίνεται για να κάνετε όνειροφανταστικά μάλλον όπως φάνηκε και με το θέμα του μνημονίου, να κάνετε μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, κοστίζει κάθε μέρα σε εμά που σας ακούμε το ε, πολιτικό αν θέλετε στένος να βλέπουμε χιλιάδες γιατί πλέον για χιλιάδες μιλάμε σε όλη τη Μεσόγειο να πνίγονται. Αυτό είναι άμεσε με θέμα, κύριε Μουζάλα, για να μην συζητήσουμε μετά για το πώ και τι είναι οι συνθήκε για του πρόσφυγε και του μετανάστε και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Δευτέρα κατηγορία πολίτε είναι, ενώ και εδώ σε αυτή τη χώρα έχουμε. Τελειώνω, τελειώνω λίγο την υπομονή σας, διότι σε κάθε τοποθέτηση έχετε και ένα δεκάλεπτο να απαντάτε, άρα μιλάτε πολλή ώρα. Ναι, εντάξει, όχι, επειδή βλέπω μία, έναν εκνευρισμό από αυτό να τελειώνω. Μιλάτε πολλή ώρα, θα μιλήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, δεύτερο. Ναι. Αν θέλατε να έχετε press conference με τον Υπουργό, θα κάνετε εκδήλωση press conference. Κάνατε ανοιχτή εκδήλωση. Και αφού κάνατε ανοιχτή εκδήλωση, θα ακούσετε του πάντε. Press conference με τον Υπουργό να κάνετε άλλη στιγμή. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει σε αυτή τη χώρα το ιστέρημά τους, τον ιδρώτα τους, το αίμα τους πολλές φορές. Και άρα περιμένουμε από μια κυβέρνηση αριστεράς να πει στους εταίρους ότι αυτή η χώρα θα υποδέχεται τους πρόσφυγες και ναι και από τον Εύρο και θα ρίξουμε και το φράχτη. Δεν μπορεί να ξοδεύουμε εκατομμύρια για φράχτες και στρατόπεδα και όχι να δίνουμε πέντε δεκάρες για να τους φιλοξενήσουμε, να τους δίνουμε ανθρώπινο φαΐ ή δουλειά ακόμη. Όπως θέλουμε όλοι εμείς οι άνεργοι που είμαστε σε αυτή τη χώρα και περισσεύουμε και οι συνταξιούχοι που τους κόβουμε τις συντάξει τώρα. Όλοι περισσεύουμε τελικά μέσα σε αυτή την κρίση. Και οι πρόσφυγες και οι, μετανάστε. και οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι Ε, τι να κάνουμε και οι αγρότες, τι να κάνουμε, πού θέλετε να πάμε. Υπομονή, υπομονή, μην φοβάσαι. Δεν παθαίνει τίποτα με τα επιχείρηματα. Να μάθεις να τα σκεφτείς και να τα απαντήσεις κι εσύ. Θα κλείσω. Να μιλήσετε, να μιλήσετε. Υπάρχει χρόνος. Θέλω να κλείσω στο ότι δεν μας ενδιαφέρει η μάχη αυτή, η πολύ φιλόδοξη που δίνεται για να κάνετε την Ευρώπη φιλολαϊκή, δημοκρατική, οτιδήποτε. Κάντε το αν εσείς θεωρείτε ότι μπορείτε να το κάνετε. Μόνο με το, με το ότι συνθηκολογείτε με αυτή την Ευρώπη του νεοφιλελευθερισμού και του ρατσισμού, δεν την κάνετε. Απλά γίνεστε κι εσείς κομμάτι του προβλήματος. Και αυτό τροφοδοτεί την οργή μας. Το ότι μέχρι πριν λίγους μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ο φράχτης είναι κάτι απαράδεκτο και εμείς ακούμε σαν να λέτε, εγώ σας διάβαζα πριν, λίγο καιρό στις εφημερίδες, ότι και μάλιστα το λέγατε υπερεφανευόμενος ίσως για να δώσετε διαπιστευτήρια στους εταίρους, από τον Εύρο δεν περνάει κουνούπι, δεν περνάει κανείς, είναι τα πάντα κλειστά. Και αυτό το λέτε για να, να νιώσουμε ασφαλείς, για να σας πούμε μπράβο. Εμείς το ακούμε και ανατριχιάζουμε όταν βλέπουμε τους πνιγμένους κάθε μέρα. Εσείς τι λέτε γι' αυτό. Πότε θα λυθεί το θέμα, όταν θα γίνει σοσιαλιστική Ευρώπη, Στη Δευτέρα παρουσία δηλαδή, γιατί συνήθω ε, του αντιπάλου σα έτσι του κατηγορείτε, ότι διεκδικούμε αλλαγέ στη Δευτέρα παρουσία. Εμεί λέμε να ανοίξει τώρα εύρο, να σώσουμε τουλάχιστον τι ζωέ των ανθρώπων. Και θα δούμε τελικά πώ θα λύσουμε και τα βιωτικά του προβλήματα, όπω παλεύουμε και για τα δικά μα άλλωστε. Δεν έχουμε διαφορετική μοίρα.